Um, Ond nid yr awgrym gorau, felly byddai symud o ei roi o dan ofal Llywodraeth Cymru? Wel, yn bersonol, byddai ni'n hoff iawn uh, weld uh, <laughs> o stat datganolion Carwyn Jones eisiau dweud na. Dwi'n chi'n mynd ar ôl y pwynt na, Carwyn, pam ddim? Ges i gynnig e, gyda'n gan Jeremy Hunt. A wrthod? Ond heb y cyllideb. Heb ginog, heb ginog, 200 miliwn. A nhw moyn trosglwyddo'r gost i ni ar cyfrifoldeb, uh, wedyn nhw ddim yn, yn, yn dderbyniol. So, uh, nawr, o i gwyddor, Sa'r rhaid i'n dod, byddwn i'n gytuno ben, oce? Okay? Mae yna ofyn i fi cofio, achos ni dim ond yn, yn gweud, oce, okay, ni moyn gweld darlledu yn yr iaith Gymraeg i ddacanoli achos mae yna ddarlledu yn yr iaith Saesneg sy'n holl bwysig i Gymru hefyd. Mm. So felly, wy os yw anghyffwrdus i ddweud, wel, dim ond darlledu yn Gymraeg, uh, sy'n sy bwysig ni'n datganoli, ond se, se, se rhyw ffordd yn gallu cael ei, ei ffindo... Fe ben wedi cynnig 200 miliwn i chi, fyddech chi wedi Gymru no? Wel, wel. O'n i'n yn gwybod hyn ar blaen. Wybodaeth newydd i ni. se ffynhonell cynaliadwy wedi bod ar gael, pan fydden, pam ni ddim wedi cymryd e. Ond dod na ddim, na bydd yw'r problem. Mae'n mae digon rwydd i, i Lodys a Steffan i wedi, mae ma hwn yn sianel Cymraeg. chi dyl y redeg hwn, ond... Ti'n digon teg? Ti'n yr arian heb unrhyw, heb, un, heb unrhyw gynog i, uh, i, i, uh, i roi mewn y cyllideb, dwi e ddim yn, dwi e ddim yn realistig. Ie. Yeah. Rwy'n just nos, yn nhw'n moyn e just roi, roi just nos, ie. Yeah. Na ni, uh, diolch yn iawn i chi am eich sylwadau ar y pwnc yna. Ni na wedi cael uh, dysgu heno fod Carwyn Jones wedi cael cynnig trosglwyddo <laughs> S4C i uh, i Gaerdydd, ond uh, wedi gwrthod heb ddigon o arian. Ond heb yr arian. Heb yr arian, ie. Yeah. <laughs> yeah.